Dobar dan. Sem Andrej Mlinar iz Slovenije. Bavim se s katarcami. Eh, prenovim celo v kompletu, tako kot je tu. Ha, ha, ha, ha. izdelujem tudi pločevinaste dele, v katerih se ne da dobiti. Eh, to se pravi, eh, se pravi pragi, vogali, znotraj, znotraj te obrobe. Vsa pločevina, kar, kar je problematična. tudi motor kompletno prenovim eh, v nulo menjalnik, motor, podvozje, preme, zavore, torzije, vzmetino. Eh, če vas zanima, se vam toplo priporočam. Eh, ker to iz srca izdelujem in... Antómia Eusacalha.